je nu explainer video's, logo of titelanimaties wilt maken, After Effects is het ideale programma om je motion graphics tot leven te brengen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Maar om op een efficiënte manier met After Effects aan de slag te kunnen gaan, is een grondige basiskennis zeker een must. Daarom leren we je tijdens deze tweedaagse opleiding alle basistools om motion graphics te kunnen maken met After Effects. Dit is zo je eerste stap om als motion designer aan de slag te gaan.